အောင်တော့ပဆိုင်တယ်နဲ့ပြလိုက်မယ်ပြလိုက်မယ်တော့တခွက်ပြလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တခွက်တခွက်ပြလိုက်မယ်ရော့ဟဲ့ပါတခွက်ပြောကြမဒီနာဒီနာအောင်စင်မဒီနာအောင်စင်မဟေးမကအပြမယ်တယော ဘယ်နာဆင်းနေမှာဆိုမေမေဖက်လောက်တွေရောက်ရင်မျောမလားအဲ့နာနေပါမာဟိုဘယ်နာကိုမျောချင်တယ်မကရောက်အဲ့နာအဲ့နာဆိုမင်းလူအများကြီးပါတော့မယ်တော့ငါနေတော့ဖက်လောက်မျောမလားရိုးစော့ရိုးစော့ဘက်မျောမလားရိုးစော့ဘက်မျောမလားကိုချင်းကြီးဘက်နေရောက်ရင်တော့ပူကောင်းတယ်မင်းတဘောမင်းတဘောမချက်တဲ့ဘက်ကိုမျောလားအာသမ်းမှာဒီတိုင်းပဲသွားဒီတိုင်းပဲသွားဂိုင်းဝဲရမှာပါတယ်ဟောအေးရောက်ပြီရောက်ပါဟိုအဲ့မင်းရအောင်ပြန်ခေါ်ကားဟုတ်ပါဘူးမင်းကားအဲ့ဒါကားရအောင်ပြန်ခေါ်လိုက်ဟုတ်ရတယ်အဲ့ကောင်ရိတ်တာကြီးရိတ်ရိတ်ရိတ် Candy hay gì? Không mà nó có Uầy uầy, ở đây ở đây mình cắt tao khổ rồi đấy. Ngồi ra uầy mía đâu mía đâu. Sao mà nó không được ta? Mày đâu mía đâu mía đâu nha. Có lấy ra mình lại có ra uầy. Bà summoning a vehicle. Cứ mà enemy bà nó có bị nó mà đi đấy rồi rồi rồi đi nè đi nè nghe không có đâu là có đâu tarik itu sudah tuh, tarik itu sudah tuh rồi. Nghe là. Đâu rồi đó. Cứ từ tao đi. Ai bẻ miếng miếng miếng ai bẻ ra tiền. Cá trời, cá trời, cá trời, cá trời. À sao được nhỉ?

ほこりピネは機械まあまあえー、バサイのバサイのなんかまあいいのはおー ai cao với tay đi được qua ngon kì ba cái này là lâu sao ông mà là gì đấy ông bờ ngoài ông bờ ngoài qua ngoài qua ngoài ông bờ ông bờ ông bờ ဖြစ်နေရပရီဖာယာတာကြီးကမင်းအဲ့လိုပဲခေါင်းပဲပြန်အိမ်မှာမင်းတို့ကမှတ်တာအဲ့လိုလာမအိမ်နဲ့တာကြီးနော်လာမအိမ်နဲ့နေနေပေါ်မှာရှိရနော်ခေါင်းနဲ့အပေါ်မှာအဲကြည်လေးလေး30တော့မရှိဘူးလားရှိပလိပဲလေဟုတ်တယ်တော့ရှေ့ရောရောရောကြောက်ရောရောရောလောက်လောက်ပါတိုက်လောက်ပါ I got supplies go အပါခေါ်လို့ရတယ်ပေါ်တော့မှရှိတယ်ပေါ်တော့မှရှိတယ်ပေါ်တော့မှရှိတယ်ဟောထောက်လိုက်ပေါ်တော့မှပြဆင်းသွားဆင်းသွားဆင်းသွားရခေါ်နေပြီခေါ်နေပြီရ နောက်လားအဲ့တော့အဲ့တော့ကွာအဲ့ဘာကောင်မထောက်ဘူးလားကွာအဲ့ကောင်ကဒါဒါဒါအေးမင်းဒီပလေးရလာပြီရလာပြီကပ်မယ်အာတက်လာပြီတက်လာပြီဒီရတယ်ငါသွားလို့မမြင်ငါတက်လာပြီ mark the location အရွာအရွာအဲ့ဟိုးဟိုးဘကဟိုးဘကကောင်နေရပါဟိုးဘကကောင်နေတစ်ဖွဲ့ရှိသေးတယ်နှစ်ဖွဲ့ဝင်းညော်တာဝင်းညော်တာဘုမမြင်ရတော့ မီးမနေရှိတော့ငါခါခါကိုစလိုက်ပါလားခါခါပဲစရတော့ငါတို့အဲ့ဟိုဆုံးကနေလမ်းကြောင်မဖြတ်ဘူးအောက်ပြန်ကြားတဲ့ဟာခါခါခါခါမှာစိတ်ပြန်သွားဖြတ်ဘူးလေသူတို့ပဲလေအကုန်လုံးသူတို့ပဲခါခါမှာစိတ်ပြန်သွားတာစီးရပဲလေးလေးစီးရပဲခါခါမှာစိတ်တရားပဲနောက်မှကြံရတာအားတိုင်းရအဲ့ဒါမျိုးဆိုပေါ်ရမလို့လေဒီမှာတရားကြည့်လိုက်အေးရှင်းရရရရရဒါလေးဖွင့်လာအောင်လေစီးဖို့အားဖွင့်ပါတော့ ဟိုဒီမှာစိတ်တွေအများကြီးပဲရ။ဘာမှမက်ကစ်နဲ့အိတ်ဖက်စိတ်နဲ့အိတ်ရှိ။ကြောက်ပြီးရေ။တိရစ္ဆာန်မရှိတော့လား။တိရစ္ဆာန်ရှိတဲ့ယောက်ျားလေးတွေကနှလုံးသားပုံနေတယ်။အဲ့ဒါမဟုတ်လေ။အဲ့ဒါဂိမ်းထဲမှာပြောတာခင်ဗျားကိုပြောမှပြောတာမဟုတ်လပြို့ရည်။အဲ့ဒါတော့တော့မလား။ဟာ။ဗီဒီယိုနေနေနေနေနေဒီကိုင်ဒီလိုကဒါမှကားကြီးတော့ဟာ။ 全米盖容盖啊，七，全米盖，ဒါ cheese ကားလေဒါ cheese ကားလေဟာဘလို့ဘာကားယူလို့မသိဘူးလားဒီကောင် cheese ကားလေမိုက်တယ် cheese ကားဒါဒါတော့နိုင်ပြီအေးပြောရတာလေပထွေးနောက်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလည်းပြောရတာပထွေးနောက်လိုက်ရအောင်လေတော့နိုင်ပြီဒါကျွန်တော်ချိန်နေတာပေါ်တာဘာလို့ cheese ကား ပေါက်တက်မယ်နော်အဲ့နေရာဘုံဝင်မယ်နော်အာအာတက်သွားပြီအာအခန်းထဲရောက်သွားရှင်းမရှင်းမဒီရရှင်းရှင်းတန်ကြားတယ်လိုက်ပါရှက်ဒီကိုင်းကြောက်တာဝင်နေနေတကယ်ပဲမုန်းနေနော်ညာဘက်မုန်းနေညာဘက်မုန်းနေ Okay okay ဟောလေလေးယောက်ပဲကြာတယ်ဟောလေလေးယောက်ပဲကြာတာအဲ့ဒါဆိုဟိုသကောကရှော့ပါကြီးဟောလေလေးယောက်ပဲကြာတယ်ဟောလေလေးယောက်ပဲကြာ ဒီချင်းမှာဒီချင်းမှာဒီချင်းမှာဒီချင်းမှာဟာချင်းမှာဟိုဘက်ထဲမှာဟိုဘက်ထဲမှာဟိုဘက်ထဲမှာဟိုဘက်ထဲမှာဟိုဘက်ခံတောင်းတောင်းတောင်းခံမှာအဲ့တော့မတင်းနေလေကဲဘဲမှာရှိတယ်အတန်6တောင်ရအောင်ဘုံကြီးဘုံကြီးတန်းဒီချင်းမှာရှိရဲ့တေကောင်နောက်တလုံးနောက်တလုံးအဲ့ဒါသတိကြောင်းဒီရှိဝင်လာလို့ပဲရဲ့ တော့တော့မှာတော့တော့မှာဒီဒီတော့ Watch out ထောက်ပါအောင်ထောက်ပါအောင်ဒီနားလေးနောက်ထောက်နေနေငါဟီးမရခဏလေးခဏလေး Watch out ဒီဘက်ပေါက်ချက်ကြည့်ရောဒီပေါက်ဒီပေါက်ကြောက်ထဲမှာရကြောက်ထဲမှာအောက်ထဲမှာအောက်ထဲဒီလီကားမှာဒီလီကားမှာအရာငါပုံကျလို့ရရင်ကျဲလို့ရဒီလီကားမှာဒီချက်လီကားမှာရဒီချက်လီကားမှာဒီချက်လီကားမှာဟာဒီရက်လီကားမှာဘယ်မှာကောင်းကောင်းဟာ ကွိုင်မလို့ကွိုင်ရှိတာတော့ပတ်ပြလိုက်တော့ငါပတ်ပြလိုက်တော့ရှိငါတပ်ပစ်ရှင်နေချာချာချာတိတိချင်းချပါရတော့မယ်ဟာလာကိုဟာလာကိုလိုက်ခဲ့ပါတကောင်းတော့ရှူရတယ်ရတကောင်းတော့ရှူရတယ်ရှိတယ်ဒီလီကားမှာရှိတယ်ဒီလီကားမှာဒီလီကားမှာရှိတယ်တကောင်းတော့တေးသေးကြတယ်ကွာဒါဘာလုံနေရတော့ဟဲ့ watch out no. Watch out. Thank you. မညာကောင်းကောင်းကြကောင်းကြပါခဏခဏငါဟီလာငါဟီလာအောင်ငါဟီလာအောင်ဟီလာအောင်ဒီဝင်နေဝါလာဝါလာလိုက်ဝါလိုက်ဝါလိုက်ဝါလိုက်လိုက်တော့တော်လိုက်တော့အဲ့ဒါအေးအဲ့ဒါဘာလို့လိုက်သွားတာလို့ခဏလေးတော့ငါပြောနေတာကွာဘာလို့လောက်လောတာလို့ ဖြစ်နေဒီကောင်မင်းဒီကောင်သွားနေအဲ့အဲ့ဒါပြောခုနကစောက်အောင်မအောင်တခါလေးဘာလို့ဇွတ်လိုက်သွားတာလို့အဲ့ဒီပဲအဲ့ဒါတွေဟိုကောင်ကအဲ့ဒီတကားပေါက်ကြီးနဲ့ကွယ်ပြီးအမေကျုပ်အကုန်အမေအကာဝေးနဲ့အကုန်ပြစ်သွားတာသူသူတန့်ထွေရမှာတကယ်တယောက်ကိုပြစ်တယောက်တန့်ထွေရမှာဟိုအမေတကောင်ပြီးတကောင်ပြစ်နေတာ